За би ганаатай гэрлээд 7 жил тийм 7 жилийн өмнө гэрэлсэн юм байна. Тэгээд одоо бол салсан. Яг энэ салт тундаас яг би бол хамгийн их хохирж байгаа гэж би өөрийгөө бодож байна. За миний хувьд гэх юм бол яг энэ салалтын чихэн хохирч нь би ихгүй юу? Битөр явахтай анх тэгэл залуу хосуу сайхан л байлаа л да. Нэгдүгээр гэх юм бол би бүх залуунаас өөрийн гоо сайхнаа алдсан. Одоо жишээлх юм бол мэдээж эмэгтэй хүүхэд гарахаар язралт үүсдэг. Мэдээж одоо өөр дийл сул хувцсан үсч болохооргүй тийм байдал нэгдүгээрт би хүрж байгаа. Гэтэ би яг оюутан байх хугацаанд бол үнэхээр яг өөртөө цаг зав гаргаж үл чадаагүй. Би хичээлдээ явлаа, оройн зөөгч хийн, вагоноос ачаа болгоно Би яг энэ хоёрын төлөө бол яг оюутан цагийн бүх залуу насаа зориулсан. Одоо ингэ эргээд харахад надад ямар ч тийм оюутан цагийн зурсан гэж юу ч байхгүй. Өөрийгөө амар их зовж ийн, өстой нэрээ би ядарч ийн, би хүснэрээ байж чадаагүй л гэдэг. Гэхдээ би ч гэсэн хүснэрээ байж чадаагүй шүү дээ. Би бол яг төгсөөд бол мэрэгчлэр ажиллаж чадаагүй. Яг хаана л яг мөнгө өн хар бор ажил би бүгдийг л яг энэ хоёрын төлөө хийж явсан. Хэрвээ би мэрэгчлэр ажиллаж байсан бол өдөөд магадгүй би том компани сахилч юм уу бүр ингээд том карьертай байх боломж надад зөндөө байсан бохгүй. Даанч би яг бүх залуунаас цаг зав энэ хоёрын төлөөл зориулсан. Тэгэхэд одоо яг бүх буруу надад чигч байгаа нь бол надад бол үнэхээр таалагдахгүй. За хоёрдугаар гэх юм бол би өөрийнхөө сонгосон хүссэн мэрэгчлэрээ ажиллаж чадаагүй. Би ганагийн хүүхдийг гаргаад би өөртөө зориулах тэр залуу насныхаа цаг хугацааг бүхий л бүхий л зүйлийг би тэр гэр бүл тэр ганагийн хүүхдийн төлөө би ганаад өөртөө зориулсан шүү дээ. Тэгэхэд одоо надад яагаад ингэж хандж байгаа манай аав ээж хоёр яг хуу золог золоо дургүй байсан л та. Гэтэ би яг хуу том толгоолол одоо битээр залуу залуу насанд хоёр хоёрлаасаа болж бүтэн гэл нийлсэн. Гэтэ одоо яг болж бүтчих юм хаана байгаа юм бэ? Эргээд хахад би одоо эцэг эхтэйгээ харилцаа муутай өөр юм гэсэн амьдралч байхгүй, карьерч байхгүй. Тэг 3 дугаарт гэх юм бол бид хоёрын ирээдүйд ярьж төлөвлөсөн байсан бүх юм норсон бид хоёр Америк явна гэж ярьсан байсан. Тэр бүх зүйл нурж үгүй болоод одоо би яг хинч болоод үлдчихэж байгаа юм тий энэ бүх зүйлээс би л амар охирж байна. Миний тэр сайхан төлөвлөсөн байсан ажил, тэр сурлага одоо юу ч байхгүй хог дээр үсэрчээд би одоо энд хинч биш болол утсан. Би энийг хүлэн зөвшөөрмөргүй нь яг үндэ. Одоо би ингээд эцэг ихтэйгээ харилцаа холбоо муутай болчихсон. Яг та анх хоёрлаасаа болж бүтнэ гэж нийлсэн. Би бол ээж автайгаа үнэхээр амар хэрэлдэд нийлсэн баггүй золотой. Одоо ингээд гэр бүл тал дээр ч гэсэн тогтсон амьдрал байхгүй. Энийгэд одоо Яаж ээж авахын үрийг харандаа нэр. Энэ талаараа би бол айгүй хохирсон. Би бол үнэхээр гомдолтой. Гана өөрийгөө хохирсон гэж яриад л байгаа. Гэхдээ би өөрийнхөө бүх залуунаас тэр сайхан бүхнийг гана зориулж яхад одоо ингээд салаад тэгээд энд нь би хохирч болж үлдчихэж байгаа байхгүй юу? Ийм л. Тэгээд та нар бодоод үзтээ. Яг хэн илүү хохирсон бэ? Би уустай. Яг үнэндээ энэ саллтын хамгийн том хохирч нь бол би. Би. босгосон амьдралаа битгий нураа